ensinar como criar posts de qualidade, sendo que eu não sou uma designer, sou, sou péssima no Photoshop. Como que eu posso fazer isso? E hoje eu vim te, te dar uma dica super bacana, que é como criar posts para suas redes sociais, mesmo que você não entenda nada de Photoshop, designer, mesmo que você não seja nada disso. Então, se você quer saber, fica comigo até o final do vídeo. Antes de começar, eu já quero te pedir para se inscrever no canal, dá o seu joinha para você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui, ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer é acessar www.canva.com, tá? Esse, esse site aqui, ele te dá várias opções que você pode personalizar de acordo com o seu gosto, com o seu estilo. É super fácil de mexer, tá? Ele vai te pedir para você entrar ou criar o cadastro. Eu vou entrar aqui com o meu Facebook. Aqui tem alguns modelos que eu comecei a trabalhar. E aqui que vem a grande sacada aqui deles, ó. Você tem post de social media, que é 800 por 800, se você quiser fazer um post tanto para o Instagram como para o Facebook. Você tem um post para o Facebook, ele já vem quando você clica na imagem, ele já traz as dimensões certas, tá? Você tem também um post para o Facebook, tem e-book, Facebook Cover, que é a capa do Facebook, já vem das dimensões corretas. Você tem ainda a opção de fazer logo, é uma coisa muito interessante para quem não tem ainda condições de contratar uma pessoa, você pode fazer a logo por aqui, você pode fazer uma apresentação, um pôster, aqui tem outros tipos ó, de mídias sociais, aqui tem pro Pinterest, tem pro Twitter, tem também outra aqui do Facebook que é o mesmo, tem para Instagram aqui com, a, com o tamanho dele aqui certinho. Tem outras apresentações, A4, certificado, CD, blog, olha quanta coisa tem aqui. Olha só. Facebook Ads para quem é, anuncia aí no Facebook, tem convites, tem cabo pro YouTube. Gente, tem coisa demais, dá para aproveitar muito. E aí, eu vou ensinar para vocês agora como que a gente vai fazer esse, esse post. Aqui você vai ter vários templates, tá? Para que free e os que não têm são pagos, tá? Que tem esse cifrão. Mas tem vários free que você pode utilizar. Olha só. Quantos. Muito bom, né? Além disso, você tem os alimentos. Aqui você pode pesquisar por fotos grátis. Você pode colocar grids. O que é esses grids? Se eu coloco aqui esse grid, vem aqui no upload, você consegue também colocar imagens do seu computador no, na ferramenta para você trabalhar aqui. Por exemplo, vamos supor que eu coloque essa imagem aqui, você arrasta e ele já enquadra certinho. E essa imagem desse cérebro aqui. Então, se eu quiser ajustar, olha que bacana. Então já fica uma imagem super trabalhada, você não precisa ficar redimensionando, que ela já faz essa, esse trabalho aí, esse, esse grids. Tem os frames também, tá? Você pode trabalhar também. Tem os shapes, que são as formas que você pode colocar, é, mudar a cor, tem várias opções. Tem as linhas também. Olha quantas linhas tem aqui tudo gratuito. Ilustrações, ícones, Deu certo aqui, gráficos, muita coisa. Esse I Love Canva. Aqui você tem várias opções de texto, você pode arrastar para cá e depois só alterar. Olha que legal. O tanto de opções que tem para você. Ah, gostei na área desse, desse aqui. Gostei desse aqui, por exemplo. Basta você modificar aí a... Basta você modificar a sua, a, a, o que você quer aqui na escrita e a cor, se você quiser. Aqui também tem várias opções de background. Tem assim, tem assim. Aqui não vai dar para vocês verem direito, porque o switch está aqui, mas deixa eu esclarecer bem chamativo, né? Agora vamos escolher, e aqui também, como eu tinha falado, dá para você emplacar imagens. Vamos escolher aqui. Olha quantos modelos ele disponibiliza. Lembrando que esse que tem free aqui, ó, você não paga. Esses aqui geralmente, ó, que tem um cifrão aqui, são pagos, tá? Então fica atenta aí o free. Mas olha quantos modelos free tem. Você pode modificar. Olha que bacana. Muito bom, né? Tô passando aqui um pouquinho para vocês ver a quantidade de modelos que tem. Olha só. Vamos escolher um modelo aqui. Tudo isso você pode modificar, tá? Vamos usar esse aqui. Aí aqui você pode tirar essa imagem, você pode tirar esse coração, tá? você pode mudar a cor desse, desse, desse, essa imagem, né? Olha que bacana. Escolhi um rosinha, bem clarinho, como meu trabalho é com mulheres, escolhi uma cor mais voltada com a minha paleta. Aí aqui eu vou procurar uma imagem. É, eu pensei em algo, quando eu vi essa imagem, eu pensei em algo em pessoas. Então vou pesquisar em inglês, tá? sai vários aqui free, tem os pro também que você paga, tá? Eu vou usar tranquilamente esses aqui. Peguei, soltei. Podia ter mudado a, mudar a cor aqui antes para não ficar tão... Aí aqui eu posso mudar também a fonte, tá? Então vamos aqui, ó. Aqui você vai ter várias opções, ó. Tem várias fontes. Eu vou colocar uma fonte mais romana mais trabalhadinha, porque porque eu vou falar sobre cliente, sobre amor. Vamos ver. Sei que colocar algo assim. Aqui. para que seu cliente, seu cliente se apaixonar por sua marca. Aqui eu não gostei muito dessa fonte porque ficou um pouco ilegível. É importante que ela fique bonita, mas também que ela fique legível, tá? Ó, gostei dessa aqui. Diminui um pouco essa fonte. seu negócio. Na verdade, eu vou colocar aqui o que você faz para o seu cliente, para que o seu cliente se apaixone por sua marca. O que você faz para que o seu cliente se apaixone por sua marca? Tem muito a ver aqui, né? Tem que representa vários clientes, e aqui tem um coraçãozinho que foi impactado. Então ficou bem bacana, tá vendo? não precisei fazer muita coisa. Não precisei fazer é, nada de extraordinário. Aqui também eu vou mudar a cor da, da fonte. É, eu queria combinar com essa aqui, mas tá muito clarinha. Então eu vou vir aqui. Só dar uma chegadinha aqui na cor. Ó, ficou bem bacana, tá vendo? Você não precisou ser um designer, você não precisou mexer em Photoshop. Pronto. Tá pronta a sua imagem. Agora você vai clicar aqui em download, escolher JPEG, que é o modelo que você pode postar, download. Ele já salvou na sua máquina, agora é só você postar. Olha que bacana. Te mostrar lá, na, lá dentro da pasta. Olha que legal. E aí, gostou? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo que te ajude muito aí no seu negócio. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo, pode deixar aqui que eu respondo todo mundo, tá bom? E te convido também para baixar o e-book gratuito que eu ofereço, que é 7 estratégias para você vender utilizando o Instagram. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e te espero no próximo. Tchau!